Hz. İbrahim Efendimiz Kudüs kapısından girerken Hz. İsmail Efendimiz'e dönüp şöyle söyledi. Evladım İsmail, yedi günden fazla burada kalma. Mutlaka geri dön. Çünkü Mekke-i Mükerreme seni bekleyecektir. Bu söz büyük bir hüzne sebep olmuştu. Çünkü Hz. İsmail Efendimiz büyük vefa sahibi olan evlatlarını çok ama çok seven bir babanın yedi günden bahsediyor oluşu onun Allahu alem 7 gün içerisinde diyar bekaya hareket edeceğini anlaşılmasına vesile oluyordu. Hz. İbrahim Efendimiz Kudüs kapısından girerken ki kapı dediğimize şimdi düşünenler bir kapı var mıdır diye sual edecekler ama devlet girişleri, kapı girişleri her zaman önemli taşlarla ya da önemli giriş noktaları önemli bir önem atfedecek usullerle süslenir veya belli ibareler vardır. Hz. İbrahim Efendimiz de şehir girişlerine mihenk koymasıyla tanınır. Mihenk taşları ta Hz. İbrahim Efendimizin dedeleri döneminden geliyor. Annemiştik hani ya şehir kurmakta mahirdirler diye. Bu mahareti bizler e, yıllar yıllar sonra Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Medine'yi şehircilik anlamında nasıl kurguladığını görürken yeniden tekrar ediyor olacağız atalarından dedelerinden kalmış olan bir maharettir efendim. Hani bugün de topraklarda, arazilerde kullanılan o sivri, köşe köşebentli taşlar var ya, işte o taşlar daha o devirlerden kalma. Kabe yönlü girişinin doğuya bakan kısmından giriyor Hz. İbrahim Efendimiz Kudüs'e. Hz. Lut aleyhisselam derhal Hz. İbrahim Efendimizin evine taşınmasını söylüyor İshak aleyhisselama hem İshak aleyhisselam hem de İsmail aleyhisselam babacıklarını Hz. Lut aleyhisselamın evine götürüyorlar. Hz. İbrahim aleyhisselam ise Miraç taşının olduğu kendi evine götürülmesini istiyor. O evde daha rahat edeceğini beyan ediyor. Ama her iki eşinin de olmaması Lut aleyhisselamın ona olan büyük muhabbet ve sevgisiyle iki gün kadar kalıyor orada. Üçüncü gün ise Hz. İbrahim Efendimizin bir kez daha onu tekrarlayacak olduğunu hisseden Hz. İsmail Efendimiz Ey kardeşim İshak babamın bir kez daha emrini tekrar ettirmeyelim gel onu beraberce evine taşıyalım buyuracak. Lut aleyhisselam ve İshak aleyhisselamla beraber ashabtan birkaç kişiyle evine taşınacak Hz. İbrahim Efendimiz. Hz. İbrahim Efendimizin dayandığı taşın içerisinde 7. güne tam da gelirken ve güneşin doğuşundan sonraki ikindi vaktine doğru geliyoruz. Hz. İbrahim Efendimizin üzerinde bir ter var ve Hz. İbrahim Efendimiz Hz. İsmail ve İshakı işaret ediyor. Hz. İsmail Efendimiz yetişiyor ve kendisinin doğrultulmasını söylüyor. Hz. İsmail Efendimiz şimdi kalkamazsın babacığım yatmak ve dinlenmen gerekiyor demişti. Hz. İbrahim Efendimiz'e başını hafifçe sağa ve sola, sola sağa oynatarak hayır diyerek kendisinin yeniden kaldırılıp Miraç'ta Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın ayağa basacağı taşa sırtının verilmesini emretti tabiri caizse. Hafifçe doğrulttular. Allahu Zülcelal Lut aleyhisselama Enbiya suresi 75. ayet-i kerimede ise şöyle buyuruyordu. Lut'u rahmetimizin içine aldık. Çünkü o salih, özü sözü bir, doğru kişilerdendi buyuruyor. Özü sözü doğru kişilerdendi. Evet, o kadar doğru bir kişiydi ki en doğruların yanında yer alarak bir peygamber olup bir başka peygamberin vefatında olmuş, o peygamberden doğacak, doğmuş ve peygamber olacak Hz. İsmail ve İshak efendilerimize de mihmandarlık ediyor olacaktı. Bir odanın içerisinde iki peygamber, iki de peygamber olacak peygamber evladı varken Hz. İbrahim Efendimiz onların dışında kalan herkesin dışarıya çıkmasına işaret ettiler. Daha sonra Kabe-i Muazzama'da okudukları Allahu Ekber, Allahu Ekber beyanatından sonra birkaç güzel söz ve kelime-i tevhid ile sağ elleri yukarıya gelecek şekilde işaret ederek vefat ettiler. Lut aleyhisselam 65 yıl daha Hazreti İbrahim'in evinde kalıyor olacaktı. Ancak öncesinde son vazifesini yerine getirmesi gerekiyordu. Hz. İbrahim Efendimizin defin işlemleri için gerekli koşullar yerine getirildi ve Hz. İbrahim Efendimiz defnedildi. Ancak Burada Hz. İsmail ve İshak efendilerimiz bu evin içerisindeki defin sonrasında Lut aleyhisselamın Hz. İbrahim'in evinde kalmasını da istediler ve izin verdiler. Böylece Lut aleyhisselam 65 yıl boyunca Hz. İbrahim Efendimizin başucunda, Halilur Rahman'ın başucunda peygamberliğini sürdürecekti. 7 defa hacca giden Hz. Lut aleyhisselam Hz. İbrahim Efendimizin emri üzerine Hz. İsmail ve Hz. İshak Efendilerimize hikmeti beyan etti. Bu hikmet Hz. İbrahim Efendimiz'den aldıkları kendi peygamberliğindeki tecrübelerini de kapsamaktaydı. Nihayetinde sınırları çizilmemiş de olsa bir devlet yapısı, onun birden fazla kavmin bir arada tutulması gerekliliği Hz. Lut aleyhisselam gibi bu genç insanlara yol göstermesini Cenab-ı Hakk'ın çizdiği imtihan dairesindeydi. Tam da bu iki kavmin ayrışacağı yer olan Güneybatı Kudüs'e gitti Lut aleyhisselam yeri geldiğinde. Burası Şam yolu üzerindeydi. Soranlara ben hayır üzere bekleyicilerdenim dedi ve orada vefat etti. 65 yıl sonra bir vefatı ilahiyle iki kişi yanındayken vefat eden Lut aleyhisselam kendisinden yüzler yüzlerce yıl sonra bir genç yaşında sefere çıkacak olan nur Muhammedi'nin sahibi Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın Şam yolculuğunda yeniden kendisini gösterecek bir mucizeye imza atıyor olacaktı. Evet, Hz. İbrahim Efendimiz Kudüs'te, Hz. Lut aleyhisselam ise Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın Şam seferinde genç yaşındaki Şam seferinde kalmış olduğu kervansaray tarzındaki o binanın içerisinde defnedilecekti. Hz. Lut aleyhisselam beraberinde gelen ashabı zaman içerisinde onun gömülü olduğu, defne olunduğu yeri elbette unuttular. Ancak tarihin gelmiş geçmiş bütün İslam peygamberleri en son Resulü Kibri aleyhissalatü vesselam olmak üzere Nihayetinde bu hak ve hakikati her zaman bildiler ve hatırladılar. Efendim bu iki büyük ismin vefatının ardından elbette ki tarihin yeni bir dönemine giriyoruz ki bu dönem Hz. İsmail ve Hz. İshak efendilerimizin devri olacak. Ve bu devir yaklaşık 187 yıl boyunca onların ömürleri boyunca devam ediyor olacak. Allah nasip ederse yarın Hz. İsmail Efendimizin devriyle tarihteki yolculuğumuza devam ediyor olacağız. Siyerin Nebi çerçevesinde. Efendim yarın tekrardan görüşmek üzere Hz. İsmail Efendimizin devri için. Bugünlük kalın sağlıcakla.